哎，来吧，哎，来来。啊！流氓，流氓！哇！哎，我们输钱了，自己出去了。有本事，拿手机啊！我。 人现在的感情都暧昧，你大可不必为难找般配，付出过的人排。